paixão É a centésima mensagem que ela visualizou Mas não me respondeu Custa nada digitar, seu dedo não vai quebrar Responde logo eu Não judia desse jeito, a saudade e solidão tá maltratando que não sou perfeito Tá doendo não ouvir eu Te amo Falar comigo, bê Falar comigo, bê Perdoa seu tchuco Perdoa seu tchuco Falar dia desse jeito A saudade e solidão tá maltratando Eu sei que não sou perfeito Tá doendo não ouvir um eu Te amo de Falar comigo, bê Falar comigo, bê Perdoa seu tchuco Perdoa seu tchuco Falar a seu tchuco Fala comigo, bê Fala comigo, bê Eu juro que eu mudo Eu juro que eu mudo Quem gosta dá um gritinho aí